أنا والدة الشهيد خالد عطية خالد من مواليد المعادي استشهد يوم 28 قدام اسم دار السلام بالمعادي أنا مش هتكلم كتير عن خالد خلاص أهم حاجة دلوقتي المطالب بتاعتنا مطالب أسر الشهداء الناس ومصر نسيت الشهداء ولازم أن تفتكرهم دلوقتي وجاهدنا وتعبنا وعرضنا مطالب كتير قوي وفي الآخر أول مطلب اتنفذ لنا بعد تعب ست شهور أول مطلب محاكمة الرئيس حسني مبارك النهارده ويا ريتها كانت محاكمة ترضي أول ما شفناه في القفص فرحنا وزغرطنا وانبسطنا بس كنا معتقدين إن بعد كل دوت هيبقى في حكم يرضينا اكتر من كده يرضي تعبنا بتاع الست شهور لكن للاسف في النهايه ان القضيه اتاجلت يوم 15 دي حاجه احنا ما كناش متوقعينها فرحونا وورونا كلهم في القفص وفي الاخر صدمونا صدمونا بالتاجيل دم ولادنا ده عمرنا ما هننساه واحنا منتظرين يوم 15 وبعد 15 هنستنى 15 وفي الاخر لو القضاء المصري ما اديناش حق ولادنا احنا هناخده بايدينا ولما ناخده بايدينا محدش يلومنا على حاجه لان اسر الشهداء صبروا كتير قوي وتعبوا كتير قوي مرار 30 سنه وبعد ال 30 سنه ست شهور كمان يعني احنا مش عارفين نعمل ايه مش هنقدر نقول غير كده وحسبي الله ونعم الوكيل في كل ظالم وفاسد وقاتل لأسر الشهداء احنا منتظرينك يا حسني مبارك ويا حبيبي العدل منتظرينكم تاني وتالت وصبرنا طويل قوي بس عايزين نقول لكم حاجه اتقي شر الحليم اذا غضب واذا اسر الشهداء غضبت محدش يحاسبهم ولا يعاتبهم على حاجه